れじゃあ教育学概論のノートは松岡君が調達して東洋紙はそれでんねで成果と同じ授業は全部成果様におすがりって感じね代償はちゃんといただくからね俺の体でどういいよ別にそこ死後は慎んではいコピー代調達します1枚10円はいちょうだい何今日やったら元気じゃないそうなんかいいことあったよう おあ頼んどいたノートあだろおおすが賢い筧君のやってるのあ筧君のはあっちじゃあこれ人数分コピーしたいんだよなうんでもなんでこんなレポートあんだろうなコピー屋さんが繁盛するんじゃないのこれで全部揃ったんじゃないの どうしたのそうだよ賭けが来たら急に黙ってそんなことないよあれ俺なんかまずいことあお前らとうとうあそういうことだんだな言えよ水くせえななあそうかお前らねあとうとうおめでとうございます <laughs> 夏休み違うのその反対反対って本人がいるところで言うのもなんだけど私筧君に振られました今までお騒がせしましたが結局ようやくきっぱり振られました ぱりってきっぱりだよね以上業務連絡終わりそれじゃあ皆さん頑張ってください失礼します業務連絡か。なんで何が成美のこと好きなんだろなんで付き合わない まあ詮索するつもりはないけどなだけどあいつには近づかない方が賢明かもな18番筧上がってはい筧掲示板にお前の名前あったぞ事務所来いってああ渡君